<laughs> Hou je bek, hou je bek. Stel nu, nu stil. <laughs> Zo, wat <laughs> dan Mag ik mag ook foto maken. Ik wil ook foto. Foto, foto, foto, foto. Teringleier! George White, can you shoot yourself? Ik schrik me dood van die deur die dicht er je uit, vriend. <laughs> Kom, we gaan daarheen. Oh, oh. Ik liep How are ah, <laughs> Jesus, what do you? Ik blijf hem weer opgooien. Dat gaat verneuken. Oh, oké. Okay. Best wel lamp. Stop met... Hop. Ik ben aan het lezen. <laughs> Wat? Wat is dat voor schoen? Een handschoen. Schoen, nee. <laughs> Waarom ga je... Handschoen. Ja, het leek op. <laughs> ja, nee, er wordt echt. Er wordt er zo niks groot van mijn GP. Wat is er? <laughs> Ik kan niet streamen. Oh, jammer dit. <laughs> Hij wil... Oh. Ik neem rechts. Nee, laat mij ook, laat mij ook.